Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió decirte que te quiero. Puedes Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se aman, porque esto es para siempre. Solo pienso, solo pienso en ti. Solo pienso, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que porque yo estoy perdido y espero que tú también por mí. para diciembre sigues en mi mente. sigues en mi mente. Fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegan a febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase el año más de una vez sin que te pueda saber dónde estés, pero